Okay, Also das Hauptkiwi, was Ja, genau. Ja, also wir wünschen den live und alle viel Erfolg beim Barbarossa Berglauf und versuchen euch halt so ein bisschen unterstützen. Naja, gestern Abend war auch schon im Lagerfeuer, deshalb keine Ahnung, wie lange meine Stimme durchhält. Aber mal schauen so Musiker zum Davonlaufen. Also ja, ja, die Chance wegzurennen. Ne? Genau. stimmt. Musik zum Davonlaufen, aber damit er halt auch gut vorankommt. Wie der erste Also die haben gesagt, um 10 nach sind sie da. 10 nach. Ja. 10 nach. 10 Minuten. Wir sind schnell, oder? Ah, jetzt ist 10, oder? Also, Spark ab, aber dann es halt gleich. Ja, ja, hier geht's halt hoch. Genau. Und bis dahin sind sie noch frisch. Also Jungs, wäre das Stadt klar, oder? Ja, ja. Okay, also dann. Zijde zuchten, wikke huften, wikke naad. Dat je nog wat van leven zat. Dan, dan, dan. darauf. Beweg meine Arme, ah, Drama klingt so fett. Alles ah, sagst, es ist so schön. Ah, ich will jetzt nach Kauf. noch da, noch keiner weggelaufen. noch <laughs> keiner weggelaufen, nein. keiner da. Keiner da, Sieben alle fünf das Keyboard aufbauen, weißt du? <laughs> Ganz nicht die Pause. Ah nee, da spielst du Blues ab, okay. Keine Ahnung, Lobo. Das musst du wissen, was du... Ah ja, Blues hab, ja. Ich wollte gerade, wo du bist. nach links. genau. so Rose aus. wir bleiben äh, gleich bei Mary Rose, logisch, oder? Wenn du eh schon bei der Haupt bist, oder? Ja. Mary Rose war die Gehaupt. Yes, okay, man. They say, but I thought they survived it. schon begleitet. Ja, genau. Achso, ich habe schon überlegt. Ihr wolltet gar nicht gehen. Wir haben eine Gitarre selber. genau. Wir <laughs> haben gute Ausreden, haben wir. Ja, wir haben schon gesagt, eigentlich müssen wir mitlaufen. Er mit so einem Marschtrommel, gell? Wir ziehen jetzt so. <laughs> So. Mal mal rausgehen. Rausgehen, rausgehen. okay. Rausgehen. Also gut. Rausgehen. Kurze Umbaupause. Ja, genau, wieder das Keyboard aufbauen hier. Super. Ja. Oh ja. Hey. Oh. oh, oh, oh. on senorita! That's a different ganz viel Erfolg. Ich, bin ja auch alt. Maria, <laughs> Lobo Maria muss ich umbauen. Maria muss ich das Quetschkommode machen. Ja, Maria macht eine Quetschkommode. Damit die nicht sehen kann. let us be free to walk our life on our Saturday yesterday. And let's be free to walk our life on our Saturday yesterday. There is no no our team, on our no ill side. apart. Stimme schon. <laughs> Obwohl es am Publikum noch da hier. Ja, ja, klar. Ne, die sind auch von hier. Die wurden uns gebracht auf dem Kanal. Der Sonnenschnitt laufen auf Donau. ist mir mit Becher vergehen für deinen Da muss schon eine Flasche her. Hier gibt es klare Kohlspäter. Also mit, mit Elektro. Ja, also so, so rein an Flak machen wir das zum ersten Mal. Das sind normal die Kies und die. Ah. Und neu, wieder zurück. Maria, Maria, Maria, Maria. Ah, ja, ja, nicht gleich Maria, oder? Und mich alles aufheben. Jesus da. Komm, Jesus da. Ja, ja. Jesus da, weil du weißt, ist wird genügen. Ja, ich, glaub, ich stimme, wird mal was mit Geschmack mal hier. Jesus da. Aber das sind doch gar keine Läufe, warte mal schon ab. Ich glaube, was ruhiges jetzt spielen. Ach so. Game over. Ach, okay, dann alles gut, dann machen wir es doch. Bobo kann ja nebenher sowas machen. Ja, ja, okay. so gut. Ja, ja. Das war schon klar, das war, wusste ganz Gag. Deswegen wusste man eigentlich keine, ja, keine Verständigungschance. Äh, ich habe eine Band gehört und die haben gesagt, das ist Nuschelrock. <laughs> Was? Also, ja. Das ist eine dopo gitarre dopo gitarre Resonator-Gitarre, ja. Einfach Blues und, und Folk sowas. Aber es als Bass umgewidmet gerade, weil, weil es eine Resonanz-Cover hat. Ja. da. Danke an euch. Danke an euch. Die Stimme hat gerade noch durchgehalten. Ja, ja, ja, das sind ein paar, ja. ja. Zehn, zehn Bands. Wie viele Wechselstationen? Zehn Bands sind diesmal bei 10-jähriges Jubiläum. Alles, alles die einfach auf einzelnen Link aufkleben. Das ist ja der nicht so Aber auch, kann man ruhig was. Kommt aus. Kommt, Ich hab's dann auf. Werte, sammeln, Werte sammeln. Werte sammeln. Barbarossa ist eins. Nee, nicht, nicht. Lobo, wo ist dein Moment, Moment, Moment. Moment. Äh,